寒いな寒いなエリですよろしくお願いします Hey, bienvenue sur Eco Japan euh, comme voyez, je suis toute seule. Ça n'empêche que on va continuer les, vidéos vidéos au Japon. Aujourd'hui, je vais vous montrer euh, le salon C'est bon le Japon. Petit salon organisé en partenariat avec la mairie de Paris et euh, beaucoup d'autres partenaires. Euh, vous pouvez découvrir en fait bah, un peu plus la culture du Japon. C'est pour ça qu'on est là. Là-bas, vous allez pouvoir trouver des petits stands de dégustation. Vous allez voir des petits spectacles de taiko, par exemple ou euh, des petits workshops pour faire des makis euh, maquis euh, sushi, ça peut être sympa pour ceux qui voudraient apprendre à cuisiner un peu. Plein de spectacles, genre des danses, des choses comme ça. Donc on va y aller, hein Allez, go Me voilà arrivé à l'espace d'animation des Blancs Manteaux et nous allons y aller c'est que ça sent déjà super bon et j'ai vachement faim. Comme je l'ai dit, c'est quand même assez petit, mais c'est toujours sympa. Donc euh, on va voir. On l'art de table. Donc, tout ce qui est bento, assiette et tout ça, musique. Vous savez, c'est un peu de mode, avec euh, évidemment Uniqlo. Et là, il va y avoir le workshop Sushi Maki Montage photo, je ça de légumes. Ah d'accord. Hmm. Je vais en prendre un comme ça. Merci et ça peut 10 difficile. <laughs> Euh, donc euh, on est ici pour euh, que vous présentiez votre association ou votre groupe Association, association ensemble. D'accord. Est-ce que vous pouvez me parler un peu en fait bah, de votre association et nous dire comment s'inscrire, comment, comment pouvoir en savoir plus sur l'association En fait, tu venir euh, déjà euh, assister à une, des répétitions du Voilà, de, voir de, près en fait, parce que c'est quand même impressionnant d'être à côté, de voir même un cours en fait. Euh. D'accord. Est-ce qu'on peut être débutant pour, pour participer à ce genre de ah choses Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Ah il n'y a pas de ni, ni limite d'âge, ni... Ni de niveau requis, non. Le, but c'est d'évoluer, après euh, on a chacun sa vitesse. Oui. D'accord, il n'y a pas de stress. Vous vous trouvez où euh, à Paris Dans le 10e. Dans le 10e euh, C'est 7-9 rue des Petites Écuries. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est à côté du New Morning. oui, oui. Il y a une salle de répétition qui s'appelle euh, Studio Bleu. Ah oui. Ah, c'est du coup, c'est ici que vous répétez. Super. Il suffit que vous dites Paris Taiko ensemble. Ok. Et vous faites autre chose que le taiko ou vous avez Moi, je, suis, je fais que... du taiko. Que du taiko. Et vous êtes, enfin, l'association existe depuis combien de temps L'association existe depuis 3 ans et demi, 4 ans à peu près. 3 ans et demi, 4 ans Ouais. ouais. Et donc euh, vous avez beaucoup de personnes qui sont dans, l'association enfin, Est-ce que c'est connu euh, vraiment C'est pas. Non, en fait on ne fait pas de publicité du tout. D'accord. Il y a, des groupes qui font de leur publicité, ils sont en fait. Euh, mais on ne fait pas. que bah, celui qui a envie de nous voir, en fait, vient nous voir, parce que je cherche des gens plutôt Motivé. Oui. Il faut être motivé, voilà, c'est tout. Après, je demande si c'est pas une question de temps, mais il faut être motivé. D'accord, ok. Parce que quand on est motivé, on motive les autres aussi. Mm. Parce que c'est quand même euh, euh, c'est un long chemin. Hein, oui. C'est quand même un art vraiment traditionnel. Ah oui, oui. Euh, le style est traditionnel. Les morceaux, non. Les morceaux, non. Mais dans les morceaux, il y a des mots qui sont traditionnels, en fait, euh, euh, des, petites, des, petites, phrases parfois. Mhm. Mais euh, nous, on a un style totalement différent. musicalement, on est totalement différent, en fait. D'accord. Voilà. C'est plutôt comme la prose, en fait. Voilà, poésie en prose. Mm. C'est parfois on, ce qu'on fait, parfois comme on parle en fait, on joue comme on parle. D'accord. Voilà, on n'a pas trop de répétitions, pas hein, pendant c'est vraiment les expressions, euh, les émotions. C'est comme on parle, voilà, c'est ça, tout à fait. On cherche juste la musicalité de chaque mot, la phrase. Euh, voilà. Et avant de, les, avant de les faire, on apprend à les chanter aussi également. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Oh, c'est génial. Du coup, euh, est-ce que vous avez un message pour les gens justement qui veulent venir découvrir le taiko Ah oui. Même, on n'est pas obligé de, de s'inscrire pour qu'on découvre on est juste au studio bleu, juste... à ah rue oui absolument. En fait, euh, comme quand il y a euh, quelqu'un euh, dans la pièce, ça met un peu de pression toujours en fait, c'est magnifique. C'est bien. D'accord. On fait plus attention à ce qu'on fait. Oui. on se on se trompe plus. <laughs> D'accord. Vous avez d'autres euh, d'autres shows comme ça euh, on se prépare. Euh, on a joué déjà dans le théâtre nord-ouest Shakespeare, le roi Jean. Ah, super. Voilà, on accompagne une pièce 100% classique. Et là, ça, en fait, on va le va le présenter devant Château de Saumur, mon festival, euh, dans un festival, maintenant j'ai oublié le nom. Euh, c'est 7 euh, et 14 août, devant le Château de Saumur. le roi ah, Jean de ah. Shakespeare avec les tailles. D'accord, bah c'est super alors. Bah, merci beaucoup du coup. <laughs> merci, bonne journée. aussi, merci. voilà, s'achève euh, ma journée, euh, enfin ma journée, ma demi-journée euh, au salon C'est bon le Japon. A bientôt pour une nouvelle vidéo, plus tard. Et puis, matane